Сузып тормыйм, әйдәгез башлыйбыз. Шуңа күрә КВНны башлап җибәрәбез. Киттек! Һәм инде традиция буенча, дуслар, иң баштан без командалар белән танышып үтәбез. Кем бүген безнең э, чирек финалда катнаша? Яр Чаллы шәһәреннән Казан федераль университетынан татар егетләре КВН командасы. Яр Чаллы. Оршадан бүген э, безнең барлык командалар төрле шәһәрләрдән килгән. Орша шәһәреннән Үрнәк КВН командасы. Казан дәүләт аграр университетынан Агробойс КВН командасы. Биектау районыннан Текә Тол КВН командасы. Әлмәт шәһәреннән Фән Тәти Кызларейшн КВН командасы. Һәм менә хәзер залда утырган барлык-барлык тамашачыбыз алкышларга тиеш, чөнки бу команда Мамадыш шәһәреннән каршы алыгыз биш бармак! Әйе, дуслар, Хәм инде мин э, иң баштан шулай ук традиция буенча әйтеп китәм, бүгенге уенның организаторлары, оештыручылары турында зур рәхмәт. Әйдәгез, һәрбер оештыручыга алкышлар бирик. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы. Алкышлар, дуслар. Татарстан Республикасы Шаяннар һәм тапкырлар клубы. Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Шунда утыралар икән. Жюри әгъзаләре, дуслар, әйдәгез, алкышлар астыннан жюри әгъзаләре белән танышып үтик. Бүген безнең жюрида Татар КВН лигасының әние, безнең символыбыз Фәридә Якуповна Таштабанова. Менә хәзер инде күбесенчә кызлар кычкырырдыр. Уф, ул монда! дип кычкырырлар. А, автор, башкаручы, Тамаша нокта ру җитәкчесе Илназ Сафиуллин! Юк, мин ишеттем егетләрдә, уф, ул монда, дип кычкырдылар. Ә, Дәвам итәбез, Ә, шулай ук Татар лигасының ә, уртада утыра, менә нәкъ уртада утыра, ә, молодец малай, Татар лигасының 3 тапкыр чемпионы, беренчедән. Татар лигасы җыелма командасының капитаны, Һәм бик чибәр егет Ильяс Хасанов. Шулай ук Мамадыш районы мәдәният йортының масса күләм чаралар режиссеры, шулай ук от казанган культура эшлеклесе Ахунзянов Фәнил Нигматович. Хәм инде Татар КВН лигасы җитәкчесе, Татар продакшн генераль директоры һәм жюри председателе Рамиль Агдеев. Жюри әгъзалары белән таныштык, э, командалар белән таныштык. Минемчә башларга да була. Командалар, без булдырабыз! Алкышлар астыннан командаларны сәхнә артына озатабыз, дуслар. Алар әзерләнәләр беренче бәйгегә. Әйтер, әйтеп үтәсем килә, дуслар, бүген безнең өч бәйге була, өч бәйгедә сынашалар. Командалар беренче булып инде традиция буенча Ә, Сәламләү бәйгесе, э, ягъни приветствие. Ә икенче бәйге безнең шундый иң-иң э, иң э, авыр, иң э, белмим, иң катлаулы бәйге дип әйтергә була, э, иң КВНовский бәйге. Ул разминка. Димәк, командалар э, сорауларга ничектер кызыклы җавап кайтарырга тиеш була. Һәм әйтәсем килә, э, иң баштан э, сезгә, каз- кадерле тамашачыбыз, бүген разминка зал белән була. Димәк, Димәк, нәрсә ул? Сез әзерләгез кызыклы сораулар, аларны мин төшеп сезгә микрофон бирәм, ә сез аларны командаларга бирәсез. Алар инде, соответственно, нидер кызыклы, мәзәкле җавап кайтарырга тиеш булачак. Шуңа күрә уйлагыз, уйлагыз, сезнең вакытыгыз күп әле. Һәм инде өченче бәйгебезнең була бүген музыкаль бәйге дип атала, музыкаль номер. Командалар инде бу бәйгедә үзләренең моңын күрсәтәләр. Белмим, карарбыз, ничек хәзерге заманда яшьләр җырлый микән. Ярый, дуслар, минемчә, бәйгеләргә күчергә була. Беренче бәйгедән башлыйбыз инде, әлбәттә, традиция буенча сәламләү бәйгесеннән. Беренче команданы алкышлар белән каршы алырга кирәк, чөнки, дуслар, концертны ачырга бик тә авыр, гел бик тә авыр, шуңа күрә, әйдәгез, дуслар, көчләрне жәлләмичә, Алкышлар белән каршы алабыз! Яр Чаллы шәһәреннән Татар егетләре КВН командасы. Көчлерәк, көчлерәк, дуслар! Мамадыш! Сәлам! Сезнең каршыгызда Ярчалы шәһәреннән татар егетләр квн командасы. Егетләр, безнең берәр нәрсә бармы? Миндә мәзәк бар, егетләр. Күрсәт. Әни, әнием, әнием, су ыргыт әле. Банкада түгел бит инде. Да, егетләр, мондый мәзәкләр белән без точно Чаллыга кайтып китәбез. Яра, яра татар егетләре, башлыйбыз! Татар башка куркут мари, урыс чуваш арчакта Безгә русның җылы бире, утлар сүнмәс учакта Татар башка куркут мари, урыс чуваш арчакта Дуслар, күз алдыгызга китерегез, малай әтисенә булышкан. Әти әйде тәрәзәне ябабыз. Авызыңы яп башта! Кем инде әйме минус 20 градуста лобовой тәрзәне салкын су белән жуа аңгыра! Ну мин белмәдем бит инде аны. Татар башка курт курт мари, урыс чуваш ашакта. Безгә алсын җылы бирер, утлар сүнмәс учакта. Татар башка курт курт мари. Дуслар, сез бөтенегез дә ишеткәнсездер, татар теле дәресләрен кыскарталар. Әйдәгез карап китик. Киләчәктә нәрсә булыр микән? Абый, абый, уяныгыз, бүген бит воскресенье! Утыр, улым, әйдә. Син бер кешегә дә әйтмәдеңме безнең Юк, абый, койрык тап килмәдем. Ярар, әйдә утыр, кызым. Так, беренче сорау. Председатель или преседатель? Преседатель. Молодец, бишле. Всем лежать, это гостатар контроль! Мы не татары! Эйе! Да! Да тихо ты! Иксам, син китмәдең что ли әле? Әйдә, тур инде, все, әйдә, кайтырга кирәк, кайтырга. Давай, пока. Братан, пока. Иксам, җиттек, әйдә, утыр. Такси килде, такси, мә, әйдә, ки. Алло, я, бу кем? Иксам, Алло. Җитте, җитте, все, әйдә, бар, кайтырга кирәк. Кызың көтә, кызың. Ну, пока, братан. Әйдә. Аллага шөкер, уку сай, уку әйбәт мисың? Әйе! Рәмис! Әу! Син кайчан мең тәңкә кайтарасың? Рәмис! Рәмис! Рәмис! Без татар егетләре Э, беренчедән инде безнең генераль партнерыбыз Хәзинә Тур. Сез ял итә беләсезме? Әйе, шәп. Хәзинә Турга мөрәҗәгать итегез. Татарстанда, Башкортстанда, Россия э, да дөнья киңлегендә Хәзинә Тур сезнең белән булыр. Хәзинә Тур нокта РФ сайтына керегез, э, күбрәк мәгълүматны шунда укый аласыз. Алкышлар партнерыбызга, дуслар, Хәзинә тур. Шулай ук безнең партнерыбыз studprof.rf. Яшәр, э, яшьләр яңалыклар медиапорталы studprof.rf. Чаллы, республиканың яшьләрен иң якты мизгелләрен саклыйбыз. studprof.rf. Вакыйгаларны безнең белән гиззәт. Алкышлар, дуслар. Алар бүген без, алар безнең безнең белән монда, алар э, төшерәләр бүгенге уенны. Ә без дәвам итәбез. Киләсе команда безгә э, шулай ук э, икенче шәһәрдән килде, э, Әлмәттән. Әлмәтләр бармы безнең залда? Илнас. Мин синнән көткән идем алкышлар. Э, Әлмәтләр алкышлар бирегез әле. Кем Әлмәттән? Менә Илнас, синең артыңнан барысы да алкышлар иде. Ярый. Үзгәрергә. Утырдык. Бастык. Утырдык. Бастык. Регина Хамбиловна, ничек үзгәрдек инде? Ябыктык. Ә. Регина Илгизовна, нишлисез сез? Монда шул кадәр елмаялар, минем күзләрем чагыла. Ни өчен хатын кызларны балыкка алмыйлар? Хатын, Әу. син перловка алдыңмы? Алдым, алдым. Син ярты кыстырдыңмы? Кыстырдым, кыстырдым. Закуска алдыңмы? Ансын да алдым. Спиннинг алдыңмы сен? Алдым, менә. Җүләр! Менә шуның өчен мин сине балыкка алмыйм да инде. Психиатрда булган хәл. Доктор, доктор, тынычландырыгыз мине, доктор, тынычландырыгыз. Бәк, бик кызык хәл. Нигә? Мин үзем дә доктор түгел. Доктор! Кыланчык кеше әллә каян күренә. Өч йөз меңлек тун карале. Килешә. А, бүрек! Алкышлар тагын бер тапкыр сезоныбызның дебютантлары Әлмәт Фэнтати кызлары өчен алкышлар кызларга зур рәхмәт аларга КВН өчен һәм инде әлбәттә килгән өчен. Ә без дәвам итәбез, дәвам итәбез дуслар. Һәм инде Фэнтати кызлары өчен КВН командасы Әлмәт шәһәре исполком идарәсе җитәкчесен җитәкчесенең урынбасар, урынбасары Шабалин Олег Николаевичка рәхмәтен белдерә. Без дә аны рәхмәтлибез, дуслар, алкышлыйбыз. Зур рәхмәт әйтеп, дәвам итәбез. Безнең партнерларыбыз турында укыйм. Татар радиосы, яхшы кәеф бездән башлана. Хәр иртәңне Уян Татар 7:00 агентлары белән башлап җибәр. Бүреләр белән бию тапшыруында шаяру атлантларының пранк осталыгын тыңла. Гөлназ Сәфарова белән халык мәхәббәтен яулаган хитларны музыкаль каймак чартында ишет. Болар һәм кызыклы тапшырулар Татар радиосында, 105 FM дулкыннарында. Инстаграм, собачками, о, эт, эт, вот эт, Татар радиосы, запятая, сайт, татар радио, нокта ру. Барыбыз да беләбез инде, әлбәттә, дуслар. Тагын бер тапкыр алкышлар Татар радиосына, безнең партнерыбызга. Ә без дәвам итәбез. Киләсе команда безнең Арчадан мин э, дәвам итәм сора. Арчалар монда бармы? Ә менә тегендә артта э, утыралар. Еракта, еракта Арчалар чыннан да Арча моннан бик ерак, дуслар. Шуңа күрә алар шулай еракка утырганнар. Каршы алыгыз Арчадан үрнәк КВН командасы. Сәлам Амадыш, кайфлар ничек? Сезнең каршыгызда Оршадан Үрнәк КВН командасы. Так, егетләр, без бүген Мамадышта, Мамадышта КВН. Сездә нинди кызык әйберләр бар? О, Разил, Разил, миндә җыр бар, җыр. Син җыр белмисең. Сездә нәрсәләр бар? Бездә мәзәкләр бар. Әйдә әле. Күз алдыгызга китерегез, ике бик тә бик тә аңгыра малай чүлдә бара. Ирек монда бозлавыкмы әллә? Ник шуңа әле ком сипкәннәр анда? Йо, мондый мәзәк буламы соң, а? Бездә тагын бар. Давай. Күз алдына китерегез, ике бик тә бик тә акыллы егет чүлдән бара. Нигә әле генә аңгыра идек ич? Юк, егетләр, бүтән мәзәк күрсәтәм дип йөрмәгездә. Без бүген җиңәбезме, юкмы? Рәзил, син үзенә нәрсә барсын? Бездә бит әле миниатюралар да бар. Киттек! Эзле гомер итәбез, без яшьлектән китәбез. Яшьлек илен мәне кисәктә әзерлап гомер итәбез. Исәнмесез, саумысыз! Мин бу команданың конферансье. Нинди команда, шундый конферансье. Күз алдыгызга китерегез, Әбисе малаен йокларга йокларга яткыра. Һайк! Улым, син мине бүген тыңламадың. Әгәр дә хәзер үк йокларга ятмасаң, мин сине Күкри бабайга әйтәм. Әби әйтмә инде, әйтмә бабайга. У-у-у! Әби бабай килде мәллә? Юк, улым, ул минем арттан килде. Мин үземне начар тоттым. Фәрит! Фәрит! Гомер итәбез, без яшьлектән китәбез. Яшьлек илендә кизәктә әзерлап гомер итәбез. Эз гомер итәбез. Мамадыш, мин сиңа гашыйк. Киләсе миниатюраны карыйк. Күз алдына китерегез, председатель малае география дәресеннән зачет бирә. Данир, менә ел саен инде син имә географиядән зачет бирам дисең. А? Менә бит инде сиңа имә. Давай, гади сорау, гади сорау. Җир шарында Җир шары нинди формада менә? Җир шары нинди формада? Шакмак, что ли? Юк инде, давай, тагын нинди вариантлар бар? Өчпочмак. Ну, Данир, түгәрәк бит инде ул! Түгәрәк! Ничек түгәрәк? Менә менә мин хәзер ташны алып алга ыргытсам, миме? Ие. Ул сезнең башыгызга килеп эләгәмени? Данир, тукта, тукта, ашыкма, тукта. Давай, тагын бер сорау. Так, җир шарында күпме кеше яши? Мин, Ярар. сез, Допустим. әти. Әйе. Күрше тракторист. Ага. Ну, кеше түгел ул, ул безнең урамда. Я, Данир, булды, булды, булды, ярар, булды. Ну, Данир, менә булмый бит инде, менә булмый, менә. Так, менә Данир, менә әйтеп бир әле, нәрсә менә бу, менә хотя бы шуны әйтеп бир, нәрсә бу? Чиләк. Ярар, хотя бы шуны танысың инде, молодец, утыр, өчле. Yes. Без яшьлектән китәбез, яшьлек илендә кизәктә әзерләп гомер итәбез. Бик матур җыр булды бу. Ахырда әйме, кем аны ишеткәне бар иде? Мин ишеткәне бар иде. Ярый, дуслар, дәвам итәбез. Арчадан соң инде, әлбәттә, безнең киләсе шәһәр Биектау. Биектаулар монда бармы? Бар монда бар. Вот, күрәсезме, Биектаудан беркем дә юк. Арчадан хоть берничә кеше бар иде. Ә, менә ә, биек таудан бердән бер ә, представительләре дип әйтергә була. Каршы алыгыз сәхнәдә Биектаудан Текә Тау КВН командасы. Әйдәгез, алкышлыйбыз көчлерәк! Хәерле көн, Мамадыш, исәнмесез? Сезнең каршыгызда Биектаудан Текә Тау КВН командасы. Сәлам! Без Мамадышта әле беренче тапкыр гына, шуңа күрә әйдәгез, үзебез белән сезне таныштырып китик. Бу Гөлчәчәк. Ул безнең команданың бердәнбер авырмый торган сау-сәламәт кешесе. Во, дөрес әйтәм бит! Ә менә бу Айсылу. Ул безнең, м, бер дә үз фикри уйнаның. Менә, ие бит Айсылу? Әни бар ди инде, әти генә каршы, ну, дуслар да инде юк ди. Әйтәм бит. Ә бу Руслан, ул безнең парк аттракционы кебек. Нәрсә, кызыкмы әле? Юк, күрүгә үк косасы килә башлый. Ие бит Айсылу? Ник шулай дисең ич инде, Камилә? Ә бу Рафил, ул Путин кебек. Президент что ли? Юк, катнашмыйм дигән иде, барыбер килеп җитте. А бу Камилә, ул бабайның самогоны кебек. Чё, шундый кызу что ли? Юк инде, сөйләшкәндә үк баш китә. Күргәнегезчә, безнең командада төрледән-төрле кешеләр җыелган. Текә Тау КВН командасы, башлыйк! Кичә күрше Сания плов пешергән иде. Фәрит! Ә хәзер күз алдыгызга китерегез, малай беренче тапкыр мунчага керә. Башта, баштан су сал мичкә. Ләүкәгә утыр. Пешерә бит! Су сал. Катырак та пешерә башлады бит! Салкын су сал, дивана. Себерке алып чабына башла. Ага. Ә менә Биктау таксистларына ничегрәк икән? Исәнмесез! Исәнмесез, кая барабыз? Больницага. Аһа. Менә кичә больницага барам иде, менә Сания утырганда менә. Менә тагын килеп җиттек инде. Ярар, рәхмәт бик зур сезгә. Менә кайчан берәр кеше Казанга бара ала? Сөйләп бетергә тиеш ич инде мин моны. Күп тә калмады, Яңа еллар да килеп җитә. Ә хәзер күз алдыгызга китерегез, Кыш бабай ялгыш кына садикка керәм дип наркопритонга керә. Һоу-һоу-һоу! Монда сезнен этләр белән аниматорлар да йөри икән, ә? Балалар инде бандит иттереп киенмәсәгез дә буладыр инде сезгә. Абау, кем тәрәзәне ачты, кара, кая карама, кар ят, а! Тутырма инде аны пакетка, тутырма, бар керә кап кил дә тәрәзәгә томыр шуны. Балам, иснәмә карны авырыйсың. Яр балалар, утырыгыз, ха бүләкләр өләшәм. Утырып чыккан ник кенә. Узган елны ничәдең? Утырдым. Маладис. Син нишләдең? Утырдым. Маладис. Син нишләдең? Мин дә утырдым. Нинди тыйнак балалар, ә? Ярар, балалар, хушыгыз, китәм мин. Хоу-хоу-хоу! Егетләр, ул Ишек төбендәге тирмәк табличкасын алып атаудан соң инде атнасына өченче Кыш бабай килә бит инде. Һәм инде, дуслар, чыгышыбыз ахырында район башлыгыбызның әйткән сүзләрен искә төшерәсе килә. Әгәр дә ярым финалга үтмәсәгез, Биектауга кайтып тормасагыз да була. Юк, мин аңлыйм, конечно, Мамадуш, Мамадуш бу матур шәхәр, но бит Биектауга да кайтасы килә. Текәтау КВН командасы, рәхмәт! Текәтау КВН командасы иң зур рәхмәтләрен әти-әниләренә, командабыз җитәкчесе Шакирова Гөлүсә апага, Биектау районы башлыгы Калимуллин Рустам Галиулла улына, Казан дәүләт аграр университетыннан әйтергә кирәк, Агробойс дип атала ул дуслар. Шуңа күрә әйдәгез, аларны каршы алабыз. Алкышлар белән Агробойс сәхнәдә. Сезнең каршыгызда Казан дәүләт аграр университетыннан Агробойс КВН командасы. Һәм без бүген җигәбез, чөнки безнең фишка бар. Аппак болын, чәчәкләре сиңа бүләк итәм. Самат, бу кем соң бу? Белмисеңме әллә? Бу бит Әкәмәт КВН командасының капитаны, Югары Татар лигасының чемпионы Фаил Баязитов. Ул беләсеңме нинди рольләр башкара? Ну и нинди рольләр башкарасың инде син? Ну, пожарник, милиционер, медбрат кирәк булса. Ә, димәк, ролевой уеннар яратасың. Да, да, да. Ярай, егетләр, менә фаил, безгә җиңер өчен нишләргә кирәк? Ә, Беренче чиратта ширек финалның нәрсә икәнен аңлатырга кирәк. Ә, Нәрсә соң ул ширек финал? Ә, Ширек финал ул менә Мамадышта төзелә торган бассейн сыман. Әле башы гына, ә озактан бик матур, бик шәп бина булырга тиеш. Ну теге парктагы сыман су басып китмәсә. Һәм шушы күтәренке кәеф дулкынында без башлап җибәрәбез. Хоп, хоп, хоп, эй! Аппак болын, чәчәкләре сиңа бүләк. Һәм инде дуслар, әйдәгез э, карап китик. Менә э, дустың белән аның кызын озатырга барсаң, ул бик тә бик тә озакка сузыла. Яра моторым китте минем. Изменять тә бугай сиңа, братан? Юк, инде кая изменять син аны? Тукта, ашыкма дим, тынгысыз йөрәгем тыңламый сине. Һәм инде дуслар, без дәвам итәбез. Менә бөтенегез дә беләдер. Әгәр дә кешене үрмәк уч тешли икән, ул теге человек-паукка әйләнә. Ә инде кешене спирт завод директоры тешнәсә, нәрсә була икән? Карап китик. Нәрсә булсын, нәрсә булсын инде. Тик бер нәрсә булмый. Һәм инде э, дуслар, менә һәрбер компаниядә шундый кеше бардыр, үзенең конькида шуарга шуа белми белмәгәнен э, күрсәтергә ояла. Әйдә Самат буласыңмы инде юкмы? Ха-ха, егетләр, катырак кысам да икиләм. Бара торыгыз, хәкиләм. Әйдә тизрәк яма. Бигерәк сәер егет болай ма? Әй, шул конькисында калдырган монда. Тукта, ашыгыла дип, тынгысыз йөрәгем тыңламый. Дуслар, кечкенә чакта һәрберегезне дә куркытканнардыр. Менә үзеңне начар тотсаң, бабай килә дип. Күз алдыгызга китерегез, ул бабай чыннан да килде. Так, исәнмесез. Әти әниеңне тыңламыйсыңмы? Тыңлыйм. Тыңлыйсың. Так. Алайсаң пистолет кирәк түгел. Так, э, шыңы чистартмадыңмы? Чистарттым. Алайсаң гупсы тоже кирәк түгел. Так, э, нәрсә булдың? Ул менә ботка ашамый һәм гел песигә тибеп йөри. Менә песи үлем хәленә җитте инде. Ә, ну алайсаң Сөйләшәбезгә. Син нигә алай итәсең, братан? Тагын бер! Тагын бер! Шул итәсең икән, әйме, мин сине колагыңнан борам! Аңладыңмы? Аңладым. Давай. Мяу. Ә, Так, барысын да аңлаттым. Ә, Так, ә, алдан әйтеп куясы килә, менә ә, мине чакырганда, әйме, кровать астына акырмагыз, бабай дип! Алыгыз да, мына чакырыгыз, бабай! Бабай, менә чакып кара. Бабай. Менә мин монда уже күрдеңме? Ә, ярар, рәхмәт. Ладно, киттем мин анда кисен ничә шак сапчак президент булырга җыена. Хәзер иманын алам мин аны, хә күрсәтәм мин аңа. Ашыкма дип, тынгысыз йөрәгем тыңламый сине. Ә, Дуслар, инде без дәвам итәбез. Менә без Казан дәүләт аграр университетыннан. Әле сез белмисездер бездә ничек экзамен үткәнен. Әйдәгез, шуңа карап китик. Так, э, Самат, менә бу нәрсә. Комбайн. Комбайн, аһа. Гафур, менә бу нәрсә? Комбайн. Комбайн. Менә бу комбайн. Туалет ана тегендә. Туйдырдыгыз сез аны артына йөреп уже. Ашыгыма дим, тынгысыз йөрәгем тыңламый. Менә дуслар, э, балалар бит инде кыш көне теге сугыштан сыман кайталар. Әйдәгез карап китик. Наилне пленга алдылар. Ничек? Өенә бәя бияләне алыштырырга кереп киткәнен чыгармадылар. Уф, инде әллә нәрсә сөйләмә. Илгиз белән Вапшу кайгы әни. Паралич сукты Илгизгә. Ничек? Аның битен күрсәң, син әни хамат күз алдында шул битне. Аркасына кар керде. Гафур, киттек тизрәк, анда безнең кыш бабайны ваталар. Мин монда Мамадышка гашыйк булдым. Мин монда үземнең мәхәббәтемне таптым. Спирзавод. Спирзавод. Агробойскоен командасы. Рәхмәт. Тукта, ашыкма дип. Агробойскоен командасы реп, э, репетиция ягыннан һәр вакыт булышкан өчен Хусаинов Рамил Камилевичка һәм Тулай торакның тәрбия буенча баш кешесе Нафиков Инсаф Рафитовичка һәм Җан атарларга рәхмәтләрен белдерә, дуслар, ул барыгызга да инде әлбәт. Әйдәгез алкышлыйбыз тагын бер тапкыр. Агробойс! Казан дәүләт аграр университеты. Һәм инде безнең э, сәламләү бәйгесен тәмамлый. Сезнең яраткан командагыз дип әйтергә була, чөнки ул әлбәттә сезнең шәһәрегездән Мамадыштан. Каршы алыгыз, Мамадыш биш бармак! Кем залларны кыздыра? Урта! Шәнти! Имә! Кем беренче урын ала? Урта! Шәнти! Имә! Кем сине канәгатьләндерми? Шәнти! Шәнти! Вообще уйный белмисең! Кемнең похмелье бетми? Миндә! Анда! Анда! Сәлам, Мамадыш! Менә кадәр дуслар, сизәсезме, сизәсезме? Менә безнең командада кыз тагын бар. Ленар, менә син нәрсә эшләп чыктың монда? Ник менә мин Мамадыштан бит инде, Мамадыш залына үзебезнең чыгышны күрсәтергә. Ә син менә Актаныштан нишләп йөрисең? Әйе, мин Актаныштан. Менә беләсең килсә, Актаныштан Мамадышка килү ул в тренде. Йолдыз котлыйм, син тройкада. Атлар тройкасындамы? Син кем? Урта бармак. Көзгегә кара әле. Ну. Нәрсә күрәсең? Урта бармак. Аңлашылдымы нәрсә әйтәсем килә? Йолдыз, Йолдыз, син алай дип әйтмә инде. Безнең Мамашта барыбер бик матур җирләр күп. Менә яшьләр паркы, ме, набережная, кинотеатр. Ах, кинотеатр, әйе, булдым мин анда кичә Титаникның премьерасында. Әй, ансы бар, бар, бар, бар. Кара әле, Йолдыз, Йолдыз, алай әйтмә инде. Әйтәләр бит, кунак булсаң, тыйнак бул дип. Ага, егет булсаң, аек бул, диләр, Ленар. А, точно, точно. Мин дә кунак бит, Якутиядән кайттым. Әстәгъфирулла, сезнең реквизит та сөйләшәмени? Димә кадәр дуслар, инде без шундый күңелле нокода башлап тагын җибәрәбез. Киттек, дуслар! Күбегез белми. Әмма дә ләкин Мамадышта кызлар хоккей командасы бар. Әйдәгез әле шуларның тренировкасын карап китик. Вә, короче, име, син әнә тегене күрәсеңме? Шуны сул бортка китереп сылыйсың, аңладыңмы? Ә син күрәсеңме әнә тегене? Шуны уң бортка китереп сылыйсың, аңладыңмы? Әтей, без үзебезгә ла егетләр таба алмаячакбыз. Белмим, анагыз мине тапты әле. Сен гүл базгасын чәч! Сәлам юллыйм сиңа! Барыгыздан беләм. Мамадышта бассейн төзиләр. Әйдәгез әле күз алдыгызга китерегез менә Мамадышта беренче егетләр синхрон йөзү командасы. Так, сез сез әзерме анда? Чыгасызмы сез юкмы? Әзер. Киттек. Во, шәп малай, шәп. Кара, сез нәрсәгә жилетта? Ну, без йөзә белмибез бит. Ну, ансы проблема түгел, решим, решим. Карагыз әле, безнең бер условие бар. Безнең условие шундый, бассейн да 40 градус булырга тиеш. Температурамы? Ну, температура булса да ярый, әйе. Ясыйбыз, ясыйбыз. Әйе. Кара, карагыз да сез ничә каскада? Юк бит әле безнең бассейнда монда ремонт бетмәде. Башыңа кирпич килеп төшсә бер дә рәхәт булмас. Тәк, егетләр, тиздән яңа ел, җыелыгыз әле, җыелыгыз әле, минем бүләкләрем бар. Кая, кая, нинди бүләк, нинди Менә бүләк? сиңа алма зиме, сиңа кишер. Син миңа куяным димәкче буласыңмы? Юк, баядан бирле эшең быгырды инде, аша әле берәр нәрсә. Ә менә сиңа, сиңа толковый словарь. Нәрсә соң ул миңа? Сүзләр өйрәнә тор. Бу уенда булмаса да киләчәктә булыр. Ә менә сиңа шарик. Лошарик. Юк, мин бу кызны беркайчан чәчәмим, моны чәчәм, ә, чәчәмим. Ленар, сиңа одеколон. О, рәхмәт, братан. О, рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт. Юк, туктагыз әле. Ә кайда миңа бүләк? Йолдыз, менә үзең беләсең бит, име? Менә иң, әлбәттә, сиңа бу бүләк бар. Иң яхшы бүләк ул үз кулың белән ясаган. Шуңа күрә тот бишне. Ә без дәвам итәбез, дуслар. Күз алдыгызга китерегез, Мамадышта романтик Ленар, монда шундый томан, шундый тәмле ис килә. Әйе, туйдырдың Юлдырыжый заводы. Кара әле, Йолдыз, минем сиңа бүләгем бар. Менә минем сине кайнар бургерына чакырасым килә. Ай, кирәкме инде, син бит үзең дә бик кайнар. Әйе, шул минем температура 39 ярым бит. Ленар, менә минем сиңа яңалыгым бар, мин йөкле. Фәрит булдыра алдымыни? Рәхмәт аңа. Ленар, миңа тегендә ниндидер егет нәрсә дип әйтте. Бар әле, күрсәт шуңа. Я, нәрсә дисең? Нәрсә? Нәрсә? Ю нормальный шутник икән. Да неужели синең койрык бар? Ленар, яра. Ә без кайчан елка бизибез өебездә? Менә как раз кайчан Дегетленең колония поселениесеннан җибәрәләр, шуннан соң обязательно. Так, свидание бетте. Ярар, пока, яме, давай. Кадер дуслар, нәрсә әйтәс килә озактан? Безгә татар лигасы дөресенә бик күп нәрсәне бирде. Инде безнең дәгән яшьләргә урын бирү вакыт җиткәндер. Ә Татар Лигасы сиңа бик зур рәхмәт. Дүртенче ел биш бармак сәхнәдә уйный җырлый би һәм көлдерә. Без китәбез диеп сез еламагыз. Разминкада безне көтеп калыгыз. Сезнең белән биш бармак куәт командасы иде. Рәхмәт дуслар. Мамадыш районыннан биш бармак КВН командасы. Биш бармак үзләренең рәхмәтләрен Мамадыш муниципаль районы башлыгы Анатолий Петрович Ивановка белдерәбез инде, әлбәттә, алкышлыйбыз. Э, шулай ук яшьләр һәм яшүсмерләр йорты җитәкчесе Артур Николаевич Ефимовка рәхмәтләрен белдерә. Шулай ук алкышлыйбыз дуслар, Моның белән беренче бәйге, сәламләү бәйгесе тәмам. Шуңа күрә алкышлар астыннан командаларны сәхнәгә чакырам. Әйдәгез, дуслар, жәлләмибез, кул чабабыз. Командалар сәхнәгә чыга. Командалар сәхнәгә чыга. Әйе, дуслар, бу микрофон инде әлбәттә безнең разминкага әзерләнү, әмма ләкин баштан безгә Безгә хәзер бар, барлык карашларыбызны жюри әгъзаларына юнәлтәбез, чөнки беренче бәйге өчен балаларны күрәсе килә. Безнең безнең генә түгел, командаларның инде әлбәттә күбесенчә әйтеп куясым килә. Визитка өчен максималь унлы балл, ими, ун балл. Ну, инде минималь белмим, үзегез ничек телисез. Әйдәгез, дуслар, башлыйбыз. Беренче булып безнең концертыбызны ачып җибәрде. Чаллыдан татар егетләре КВН командасы. Ун, ун, ун, ун, ун, барлык жюри әгъзалары да максималь балл куйдылар, унлылар. Аннан соң Әлмәттән Фән Тәти Кызларейшн КВН командасы чыгыш ясады. Тугыз, сигез, тугыз, тугыз, тугыз. Бер сигезле һәм дүрт Тугызлы. Аннан соң безнең чыгышны ясады Орчадан Үрнәк КВН командасы. Тугыз, тугыз, тугыз, сигез, сигез. Ике сигезле һәм өч тугызлы. Рәхмәт. Аннан соң Биектаудан Текә Тау КВН командасы иде безнең сәхнәдә. Тугыз, Һәм инде концертыбызны, концертыбызны дим, сәламләү бәйгесен тәмамлады. Мамадыштан 5 бармак КВН командасы. Шулай ук максималь баллар унлылар. Унлы, унлы, унлы, унлы, унлы. Ярый, моның белән безнең беренче бәйгегә без балларны күрдек, ишеттек, э, счетный комиссия шутлый. Хәзер инде разминкага күчәбез, дуслар. Э, минемчә, Әйткәнемчә инде, дуслар, безнең бүген разминка зал белән була. Кем әзер, кулларыгызны күтәрегез, мин аска төшәм. Әмма дә ләкин без аңлыйбыз, залга бәлки авырдыр башларга сораулар бирергә. Шуңа күрә әйдәгез, беренче сорауларны жюри әгъзалары бирә. Сез әзерме? Бик гади, бик гади генә правилалар, дуслар. Сорау бирәләр залдан. Жюри әгъзалары, ягъни менә Рамил хәзер сорау бирә. Ә командалар кызыклы җавап кайтарырга тиеш. Хөрмәтле командалар, менә безнең Мамадыш шәһәре ул бит инде география буенча караганда Татарстанның иң үзәгендә тора. Шулай бит инде. Менә Сорау шундый, менә Мамадыш, Татарстанның башкаласы булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Менә шундый сорау. Шундый хыял менә. Мамадашның хыялы. Никтер аны Чаллы егете сорый. Виктор, син Чаллы турында алай сорамыйсың. Ярый, карарбыз, нәрсә командалар уйлап чыгар. Монда Илназ, Илназ яңа гына бик кызык җавап бирде әле. Әйе. Ярый, аннары Илназ әйтер. Чаллы егетләре җавап кайтара, татар егетләре. Мамадыш шәһәре Татарстанның башкаласы булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Рөстәм Нургалевич Минихановны спирт заводка экскурсиягә чакырырга кирәк. Аннан әле беркем дә киткәне юк, да? Рәхмәт, фән тәти кызлары ишен, Әлмәт. Мамадыш шәһәре Татарстан Республикасын баш каласы булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Спирт заводын ябырга кирәк. Менә хәзер үзе спирт завод. Спирт заводның булачак директоры, бәлки. Ярый. Мамадыш шәһәренең Татарстанның башкаласы булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Рамил, үз хыялларыгызда яшәмәгез инде, без аның турында күптән оныттык. Рәхмәт Мамадышка. Тагын җаваплар бар безнең командаларда. Әйдәгез, бар Агробойс. Мамадыш шәһәре Татарстан республикасының башкаласы булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Теге бассейнны төзеп бетерергә кирәк. Әйе. Әйбәт. Чөнки бассейн булган шәһәр автоматически үзәк. Или башкала. Безнең Чаллыда дүрт бассейн, Руслан. Нишләп без үзәк түгел? Безнең турында оныттылар бугай инде. Белмим. Так, ярый, микрофонны бирәм. Кемгә? Кемгә микән? Ильнас Сафиуллин. Ильнас Сафиуллин. Әйдәгез, алкышлар Рамиль Агдеевка һәм инде сүз күчә Ильнас Сафиуллинга. Ильнас, сиңа сүз. Хәерле көн барыгызга да, командалар, балалар, тамашачылар. Җырны тәмамларга кирәк була. Әзерме? Бу бит бәхет төне, эзлә бәхетеңне. Ага, менә бу җырны сез тәмулларга ки. Синнән соң җырлыйсы да килми чынлап әйткәндә. Син шундый матур җырлыйсың, калганнары белмим. Әйдә. Бу бит бәхет төне, эзләп бәхетеңне. Бәхетне как раз төнлә эзләп йөриләр инде ул Илназаем. Рәхмәт, Мамадыш, дәвам итәбез. Үрнәк. Арча, Илназ. Әле генә Мамадыш булдымы? Әйе, Мамадыш. Хәзер үрелә. Бу бит бәхет төне, эзлә бәхетеңне. Кая төшеп калыды соң акча? Ага, рәхмәт үрнәк. Чаллы. Үрнәк Арча иде бу. Үрнәк Арча иде. Әйе. Ә хәзер Чаллы татар егетләре. Бу бит бәхет төне, эзлә бәхетеңне. Юк өйләнмә, егет, өйләнмә. Дөрес. Мин уйлаган идем ул әйтә хәзер юк өйләнмә, Илназ өйләнмә. Мин дә шулай дип уйлаган идем. Кем идегез сез? Ой, татар егетләре Чаллы. Ә хәзер безнең Текә тау, Биектаудан. Киттек. Киттек. Мамадыш, тагын бер җавап бар Мамадышта, Илназ. Чын әйткәндә барысы да чыга сине тыңлар өчен. Бу бит бәхет төне, эзлә бәхетеңне. Ярый инде Илназ, алай ук җырлый белүең белән мактанма. Ярый алайса, мин утырам алайса. Җырла әле Мөнир Рахмаев кебек. Ну так себе, в смысле. Менә патриотик булды бу. Ага. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт, Ильнас Сафиуллин. Без дәвам итәбез. Безнең жюри әгъзалары арасында тагын сораулар бармы? Или мин хәзер менә төшәм, ярый, мин төшәм, төшәм залга. Әйдәгез, кадерле тамашачыбыз, кемдә сораулар бар, кулларыгызны күтәрегез. Әйдәгез, чыгыгыз. Алкышлар бирик беренче сорау бирүче исемең ничек? Диләрә. Диләрә, әйдә сорау. Как вам на первое впечатление мамадыш? Кызлар татарча сөйләшә белми. Вот тебе и первое впечатление, Диляря. А сможешь то же самое только по-татарски сказать? Бу кыз тәки интервьюны алып бетермәгән икән әле баядан бирле. Ну, ей смешно, понимаете? Все нормально. Диляра, объясни всем. А Ты брала у всех интервью, дөресме? Әйе. Вот молодец. Менә бит татарча да беләсең, әйдә. Как вам на первое впечатление Мамадыш? Ну, бай, нормально, ничего, үзең ашыймсың, юкмы? Менә шулай аграрниклар таныша. Э, булды бугай бу э, Диләрә, э, Диләрә, рәхмәт, рәхмәт сиңа Диләрә. Алкышлар бирик, дуслар. Әйдәгез, дәвам итәбез. Кемдә тагын сораулар бар? Әйдәгез, әйдәгез, активрак булабыз, дуслар. Ну, минемчә, жюри әгъзалары да теге әзерләнәбез. Бәлки сорау булмаса, сездән сорау була. Э, ничек уйлыйсыз, ни өчен мин Мамадышка бүген кырынмыйча килдем? Мамадыш атмосферасына кердегезме әллә? Үзем дә шул, үзем дә шул, һичкем монда ята булса. Так, Мамадыш. Бармы тагын? Бар, бар. Ага. Биш бармак командасы, ничегрәк уйлыйсыз? Ни өчен мин бүген Мамадышка кырынмыйча килдем? Сез Мамадышта мулла кирәк икән каян белдегез? Ярар. Мамадышның иң моңлы мулласы булыр иде. Вакансия барлыгын белеп торырмын. Ярар. Күбрәк үстерергә кирәк. Фән тәти кызлары ишен, Әлмәт. Кызлар, ничегрәк уйлыйсыз? Ни өчен мин бүген Мамадышка кырынмыйча килдем? КВНның финалы бетмичә кырынмыйсыздыр инде? Яхшы традиция, рәхмәт. Әйе, плей-офф, плей-офф. Мамадыш. Мамадыш. Ничегрәк уйлыйсыз, ни өчен мин сезнең шәһәрегезгә кырынмыйча килдем? Безгә часто кунаклар кырынмыйча килә. Шулаймы, Руслан? Юк, алай дисәң, мин как будто монда бер ел яшим уже. Русланның монда гражданствосы бар бугай инде. Булды бугай, алкышлар, Рәхмәт. алкышлар командаларга. С- Җиттеме безгә сораулар? Ничек? Все. Сораулар җиткәч без а, микрофонны Самат, Самат тагын Тагын бер тап- берәү кирәктер дип уйлыйм инде. Тагын берәү Ти- кирәк. Тиз булды бу. Ну, Әйдәгез, бәлки Ильяс Хасанов сорауны бирер. Ярар. Сорау шундый, карагыз, мин үземә мәче алдым, мәче алдым, урамнан мәче алдым, отобрал у кого-то просто мәче алдым. Э, Һәм анарга нинди татарча прозвище бирергә була? Татарча исем нинди? Исем инде булсын, яра. Татарча исем нинди? Мәче, мәче. Кушамат. Урамнан мәче тапты, өйгә алып кайтты, нинди исем бирергә ди. Рәхмәт, Руслан. Кушамат. Тәрҗемә иткән өчен. А, мамадыш. Сәлам. Сәлс. Мәче таптым. Нинди кушамат анарга бирергә? Миниханов деген не прогадаешь. Рәхмәт. Ярар, табылдык. Ярар, табылдык. Табылдык. Табылдык. Тымбыл, тымбыл, тымбыл. Табылдык. Ярчаллы җавабын әзерләдем, әйдәм. Здорово. Здорово. Че, как дел? Норм. Хорошо. Смотри, мин мәче таптым, нинди кушамат биргән аларга? А кушамат биргән өчен сөннәтче бабага алып бар син аны башта. Татар булсын. В общем, булды бу. Булдымы? Булды, да, булды, Всё, дуслар, ярар. әйдәгез, алкышлар бирәбез Ильяска. А, Ярый, дуслар, командаларга зур рәхмәт. Э, Сәхнә артына керегез, әзерләнегез киләсе бәйгегә. А, у- э, Шул вакытта, шул вакытта мин инде әлбәттә берничә э, мәгълүмат укыйм, берничә информация. Беренче, э, менә бүгенге татар лигасын тамашачы күңеленә җиткерерлек итеп ярдәм күрсәткәне өчен Мамадыш муниципаль район башлыгы Анатолий Петрович Ивановка, Мамадыш администрациясенә, спорт һәм яшьләр бүлеге, мәдәният бүлеге җитәкчелегенә чиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Ул инде бездән, КВНнан, дуслар. Зур рәхмәт, алкышлар аларга! Аларга зур рәхмәт булышкан өчен. Һәм инде, әлбәттә, без күчәбез өченче бәйгегә, ләкин аның алдыннан без разминка өчен Балларны карап үтәбез. Мин инде командаларны визиткада катнашкан порядок буенча атыйм, ә сез инде әлбәттә үзегезнең билгеләрегезне куегыз. Разминка. Беренче булып Яр Чаллыдан татар егетләре КВН командасы. Максимум 10 баллда мин әйткәнем инде. Сигез, сигез, сигез, ун, тугыз. Рәхмәт. Аннан соң инде Агробойс Казан э, дәүләт аграр университетынан ун, тугыз, ун, ун, тугыз, ике тугызлы һәм өч унлы. Һәм инде Мамадыш биш бармак. Барлык жюри әгъзалары да максималь балл куйдылар, унлылар гына. Ярый, Шулай иттереп, дуслар, без өченче бәйгегә күчәбез. Ул да булса, мин әйткәнемчә, инде безнең өченче бәйге музыкаль бәйге дип атала. Димәк, командалар бу бәйгедә үзләренең моңын күрсәтә. Җырлар гына түгел, әлбәттә, мәзәкләр дә булырга тиеш. Белмим, кем ничек әзерләнде, кем ничек аңлады бу бәйгене, хәзер күрербез. Әйдәгез, башлап җибәрәбез. Беренче булып сәхнәдә. Яр Чаллы күрәсездер инде, да? Әйдәгез, алкышлар белән каршы алабыз. Яр Чаллы шәһәреннән татар егетләре КВН командасы. Каршы алабыз. Дуслар, безнең КВН командасы рэп язырга тотынды. Күз алдыгызга китерегез радиода булган хәл. Хәерле иртәләр, хәерле иртәләр. Йә, йә. Кадерле дуслар, кадерле тыңлаучыларыбыз. Сәгать бездә иртәнге дүрт. Беркемгә дә кирәк булмаган радио. Син дә кирәк түгел. Бездә бүген кунакта Ата Казлар дигән рэп группасы. Ата Казлар, йоу! Так, егетләр, Сез, сезнең рэп группагыз ничек барлыкка килде, сөйләс, сөйләп китегез әле. Әчкәре! Кыря! Мәү! Хәтя сез үзегезнең дә ничек барлыкка килгәнегезне белмисездер. Ярар, нәрсә алып килдегез сез безгә бүген? Без халык шигырьләрен рэпка ясыйбыз. Ну әйдәгез күрсәтеп китегез. Әйдә, диджей, беренче җырны. Е-е! Күбәләк! Сөйләшик без бергәләп. Шул кадәр күп очып. Армыйсың син, ничек күбәләк. Әйдә киттек! Күрсәтәм сиңа җирне Көч ала торган җирне Әнә Мамадышский спиртзавод Спиртзавод, вот! Так, так, так, так, егетләр, тынычланыгыз әле. Уф, Аллага шөкер, безне бер кеше дә күрми. Һәм тыңламый. Кирәк түгел си бер кемгә дә. О, безнең радиобызга шалтыратучы бар. Алло, исәнмесез, әйе, сез турыдан-туры эфирда, сөйләгез. Исәнмесез. Мин менә шушы егетләрнең аталары булам, әти. Әйе, сәлам әйтәсез киләдер. Юк, бүтән өйгә кайта күрмәсеннәр хайваннар! Без хәзер ура малайлары. Бродягалар! Е! Нигә? Так, егетләр, сезнең берәр җүнле җырыгыз бармы? Әйе. Тукай, күрәле. Нә Казан ортында бар ди кырлай. Е-е-е! Тавыклары җырлай диләр. Ага. Тукай! Батыр барган артында утыннар ярырга, шүрәле килгән артыннан батырны кытыкларга. Бер бераз карап торгач, күзне күзгә терәп. Шүрәле сиңа ни кирәк? Мин ялгыз кешеләрне кытыклап үтерәм. Менә безнең тагын бер шылтыратучыбыз бар. Алло, исәнмесез, әйе. Нәрсә? Кәбестә! Егетләр, бу сезнең братыгыз булды бугай. Әлфия, миңа кофе со сливками китерә әле. Нишләйсең син? Ул андый әйбер түгел бит. Ярар. Так, егетләр, сезнең соңгы шанс бирәм сезгә. Сезнең нормальный, җүнле җырыгыз бармы? Бар. Татар классикасы бар бездә. Тукай. Әйдәгез. И туган тели матур те, әткәм әткәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдек, син туган тел аркылы. Тек, егетләр, сез бит моны беренче тә үзгәртмәгәнсез. Тек абай, әйтте бит инде бу классика. Моны беренче тә үзгәртеп булмый. Моны үзгәртелгә тел дә борылмый, абзый. Әй, ансы дөрес. Бу җырны Ярар, абзый, безнең китәсе бар, безнең гастрольләр. Давай. Алга кайтабызга. Без татар егетләре. Кадерле дуслар, а менә бу музыкаль номер белән безнең менә нәрсә әйтәсебез килә иде. Сез кем булсагыз да, кайда булсагыз да, үз туган телегезне онытмагыз. Яр Чаллыдан татар Дәвам итәбез, дәвам итәбез. Югары татар КВН лигасын карарга онытмагыз. Ә ничек дип сорасагыз, Алга ТВ каналының Ютуб битләрендә һәм Вконтакте челтәрләрендә төп-төгәл бер айдан соң нәкъ менә бүгенге уенны Алга ТВ каналында карап була, дуслар. Дәвам итәбез, киләсе команда үзенең музыкаль бәйгесе белән Арча шәһәреннән Үрнәк КВН командасы. Каршы алабыз! Хәерле кич, хөрмәтле дуслар! Ниһаять, быел да безнең көллиятебезнең Талант эзлибез фестивален, конкурсын мин ачык дип игълан итәм. Һәм инде беренче булып мин шушы сәхнәгә беренче конкурсантыбызны чакырасым килә. Ул безнең көллиятебезнең оешып бетмәгән, булып бетмәгән, өлгереп бетмәгән, пешеп бетмәгән фокуснигы. Син кем? Мин фокусник. Ага, Син? ала. Мин фокус күрсәтәм. Бир миңа 100 сум. Бәкә? А, рәхмәт. Но син лашары менә кара. Ә? Син даже карталар лашары күрсәтә. Син карта гына түгел, бөтен Күзлек генә бирәле күзлек. А, мин фокусник. Алкышлар. Мин фокусник. Мин күзлек, күзлек, күрәсез бу күзлек. Карагыз. Истә тотыгыз. Бүтән күрсәтмим. Ой, ялгыш. Килеп чыкмады, кара. Күзлегеңне биреп тора әле. Бара моннан. Рәхмәт безнең беренче конкурсантыбызга. Һәм инде без дәвам итәбез. Безнең икенче конкурсантыбыз Татарстанның халык һәм инде Арчаның ат казанган артисты булырга теләгән безнең артистыбыз Салават Закич бездә кунакта, дуслар. Салават Закич, исәнмесез? Бик үлгә бусап килмә булыр иби буда. Да, ансы. Һәм инде азактан әйтәсе килгән сүзебез шул, безне онытмагыз. Яратыгыз. Сезнең белән үрнәк КВН командасы иде. Рәхмәт. Орча шәһәре үрнәк КВН командасы, алкышлар дуслар. Зур рәхмәт аларга. Без дәвам итәбез. Ә безнең генераль партнерыбыз Хәзинә тур. Сез ял итә беләсезме? Әйе, шәп! Хәзинә турга мөрәҗәгать итегез. Татарстанда, Башкортстанда, Россия вә дөнья киңлегендә Хәзинә тур сезнең белән булыр. Хәзинә тур нокта РФ сайтында тулырак мәгълүмат. Ә без дәвам итәбез. Киләсе команда җыры белән дип әйтергә була музыкаль бәйгесендә. Сезнең каршыгызда Биектаудан Текә тау КВН командасы иде. Алкышлар, алкышлар, дуслар, алкышлар Текәтау КВН командасына зур рәхмәт. Без дәвам итәбез. Дәвам итәбез музыкаль бәйгене. Һәм инде э, чираттагы команда Казан дәүләт аграр университетын каршы алыгыз. Агра Бойс! Бойс, бойс, бойс. Ашыкма дим, тынгысыз бирә. Дуслар, без Мамадышка килер алдыннан үзебезнең ректордан ярдәм сорарга булдык. Күз алдыгызга китерегез, ректорның кабинетында. Менә шушы биюне куя аласыз. Э, Мамадыш дигәне мин анда практика узган идем яшь чакта. Көн саен мала кичке 9-да сучокның общагасына бараем да гитара белән җырлыйм. И, бөтен общага, бөтен район җыелып чыга. е. Мине кыйнарга. Нигә алай? Ә, Җырлый белми идем мин. Шундый вот. Мин әзер. Сезнәр сонда аракы алып барып эчеп ятырга җыенасызмы әллә? Әйе. Сез җүләрме соң, а? Анда спирт завод бар, шуннан гына алыр егыз әле. Так. Тагын берәй инде ярдәм кирәкме сезгә? Менә акчалата ярдәм итсәгез бик әйбәт булыр иде. А, акча, акчаны бит аны урлап та була. Нишләп? Урлап. Нишләп сез шулай сөйләшәсез? Камералар менә камералар. Кая юк бит. Урладым бит мин аларның бөтенесен дә. Ярар. Э, менә акча дисез дә, э, бәлки, ә, сине стипендия ошамый что ли? Акча белән булса әйбәтрәк булыр и. Ул бәрәңгене куерга урын бетте бит инде. А, ну да, ул ягы да бар да. Ярар, үзегез бернәрсә әзерләп килдегезме, юкмы? Йо, менә бит нормально, нормально. Агробойс КВН командасы, рәхмәт, дуслар. Рәхмәт егетләргә Казан дәүләт аграр университетыннан Агробойс КВН командасы, дуслар. Хәм инде безнең Өченче бәйгебезнең музыкаль бәйгесен һәм инде бөтен бөтен уеныбызны тәмамлый. Мич өстенә алып куям Ул анда кайнап тора Озакламый әзер була Ул әзер, ул әзер була Воу Брага кайнап тора Брага кайнап тора Брак җитте Ул иртәгә самогон була Җитте дидем Кем мондый җырлар җырлый? Йо, йо, бар минем нормальный, нормальный җырлар бар. Вот актуальный, социальный. Менә киттекме? Йо, йо, йо, йо, сәлам, братан, сәлам, сәлам, сәлам, сәлам. Нәрсәгә тагын кердегез? Мин анда бүтән бер кеше юк бит. Так, так. Юк, юк, менә хәзер име, менә бомба, бомба. Менә име, яраткан передача, Дом 2 турында, әйдә. О, күрдеңме, уже селкенә башлады. Менә бит бүтенесе дә биисе килә. Оп. Монда бик күп кызлар, бик күп егетләр, тик бердәген очрамый, монда гына кешеләр. Так, стоп! Ник син минем яраткан передачадан көләсең? Да юк, юк, яра, яра. Менә хәзер шаяртулар бетте, бетте. Серьезно, менә минем тормышта булган хәл турында. Киттекме? Мамадышны позор итәсез. Ну, кем әйтте соң сиңа без Мамадыштан? Без бит Кукмарадан. Ну, ладно, яра. Ярар, все, все, менә серьезно, ме? Хәзер менә укучылар турында, мәктәп турында. Соңгы җыр җегетләр. Все, давай. Биология дәресе бара, пестиклар турында тема, игә эшне тикшерергә вакыт. Хайруллин, синең өйгә эшең кая? Өйгә эш юк минем. Ну, алайса. Утыр! Утыр! Так җитте. Җитте, моны җырлар күрсәтергә ярамый. Мин башыннан ук сөрәсе килгән, ул малай нәрсә нишләп йөрде монда? Каян белим, үрнәк командасы арттан ияреп йөри бит. Так, җегетләр, мондый команданы без үзебезнең проектка алмыйбыз. Кадерле дуслар, дөрестән дә, Көмешкә группасы беркая да шау-гаугасына эләкмәде. Мөхәммәт Алякин, воскресенье көне сәгать алтыда җырлыйк әле, Көмешкә командасы, каршы алыгыз! Сезнең белән биш бармак күен командасы иде. Рәхмәт, дуслар. Рәхмәт, биш бармак, Мамадыш шәһәре. Һәм инде, дуслар, моның белән безнең өченче бәйгебез дә тәмам. Барлык командаларны алкышлар астыннан сәхнәгә чакырам, дуслар. Әйдәгез, әйдәгез, зал алкышлый, командалар чыга. Жюри әгъзалары э, нәтиҗә ясарга әзерләнә. Э, без инде э, әлбәттә баштан куябыз балларны, аннан соң тыңлыйбыз сүзләрне. Шулаймы? Или ничек итәбез? Дөресме? Башта баллар. Ярый, дуслар, башта балларны куялар безнең жюри әгъзалары. Әйдәгез, шул ук Биектау, Текәтау КВН командасы. Тугыз, сигез, сигез, җиде, җиде, ике сигезле, ике җиделе һәм бер тугызлы. Рәхмәт. Э, дәвам итәбез. Э, шуннан соң безнең Агробойс КВН командасы чыгыш ясады. Тугыз, тугыз, тугыз, сигез, сигез, ике сигезле һәм өч тугызлы. Һәм инде тәмамлады биш бармак, мамадыш. Тугыз, тугыз, тугыз, тугыз, тугыз. Әлбәттә, максималь баллар. Ярый, рәхмәт, рәхмәт жюри әгъзаларына, балалар өчен. Хәзер инде әйдәгез, балаларны шутлаган вакытта безнең анда счетный комиссия шутлый. Уртак балаларны хәзер әйтәбез берничә мизгелдән. Аның алдыннан инде, әлбәттә, без жюри әгъзаләрегә сүз бирәбез. Рамиль Агдеев башлый. Каршы алабыз, Рамиль. Әйе, тагын бер тапкыр барыгызга да исәнмесез. Э, менә бүген бик ошады биш бармак командасы. Дуслар, сез теге визитканың ахырында әзерәк мине куркытып алдыгыз. Теге безнең соңгы уен. Егетләр, бу сезон ны уйнап бетерергә кирәк, без сезне бер кая да җибәрмибез, чөнки э, мондый мондый иҗатны тагын тагын күрсәтергә кирәк. Бик зур рәхмәт биш бармак командасы, әфәрин егетләр. Бик э, Э, шатландырды Чаллы егетләре, татар егетләре командасы, егетләр. Дәрәҗәгез үсә, үсә бара, бик нык булды. Музыкаль номерыгыз шундый катлаулы, шундый, ну, дәрәҗәле булды. Әфәрин егетләр, сезгә респект бик зур. Фәнтәти, үрнәк командалары, сезгә бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Әйтергә кирәк, алар дебютантлар. Әйе, дебютантлар, алар безнең Орча КВНның чемпионнары, Әлмәт КВН чемпионнары, барыбер инде югары лигада әзерәк теге авыррак авыррак булды, ләкин бик зур рәхмәт сезгә, бик күңелле чыгышларыгыз булды. Менә ошады, чыннан да. Биектау, кызлар, әфәрин, Тагын сезне күрергә бик шат булыр идем. Хәм инде Агробойс, егетләр, фаилга респект, сездәген бик... Сез, сез инде Әкәмәт КВН командасын теге... Уздырган иде. Ну, уздырмадылар әле теге... Барып җитәләр менә шулай. Ярый, рәхмәт бик зур барыгызга да. КВН шәп булды. Рәхмәт. Рәхмәт, Рамил, дәвам итәбез. Э, э, кем әйтә? Кем әйтә? Ильяс? Да. Да. Да. Әйтермен. Ильяс Хасанов. Э, минем ике фаворит бар, ике команда бик нык миңа бүген ошады. Ул Шалы егетләре һәм Биш бармак КВН командасы. Бит аларга зур-зур лайк миннән. Молодежный саман. Һәм инде ярым финалда күрешербез. Бөтен киләчәк команда бик зур рәхмәт. Рәхмәт, Ильяс, Ильяс Хасанов. Дәвам итәбез. Кем әйтә безнең? Илнас? Илнас Сафиуллин. Рәхмәт, рәхмәт, Мамадыш. Илнас. Командаларга рәхмәт. Аерым әйтеп узасы килә, әлбәттә, Мамадыш, Бишбармак, хуҗалар буларак, мин сезнең турында күп әйтеп тормыйм. Әлбәттә, һәм инде аерым аерым әйтеп узасы килә, мактап узасым килә Яршаллы КВН командасын. Чынлап, молодцы. Иң әзер командаларның берсе. Бәлки кайбер конкурсларга вакыт булмагандыр әзерләнергә, мин моны кайбер командалардан күрдем, аңладым, музыкаль музыкаль Раундта и бит. Музыкаль бәйгедә. Һәм якташлар турында әйтеп узасым килә. Кызлар, мин сезне һәрвакыт шатмын күрүемә. Тагын бер пар читекне тегеп бетерегез, яме? Уртада басып торган кызның. Һәм Ничек кенә әйтсәк тә, бүгенге көндә татар юморы яшәп килә һәм инде ул көчәер дип әйтәсе килә. Юмор бар, ләкин юморны инде һәр команда үзенчә бирә. Менә бүген карап киттек, әйтеп тә киттеләр мактап. Шул макталган командалар инде безнең Бишбармак белән Татар егетләре командалары алар юморны чын үткен тел белән бирә алдылар. Менә шуңа күрә әзрәк инде телне үткенләтергә кирәк. Татар юморында тел булса үткенрәк, ул инде халыкка яхшырак барып җитә һәм инде Биик, юк, алай түгел. Фән тәти кызлары өчен 126 балл. Алкышлар. 128 балл Биек таудан э, Текәтау КВН командасы. 130 балл. Үрнәк, Арча. 138 балл. Агробойс, Казан. 140-141 балл татар егетләре яршалла. Хәм э, уенның җиңүчеләре 145 балл 5 бармак Мамадыш. Әйе, дуслар, моның белән безнең э, бүгенге уеныбыз тәмам. Сезгә килгән өчен э, зур рәхмәт. Мамадышта беренче тапкыр уза безнең Югары Татар КВН лигасы. Килегез, көлегез, Казанга килегез, бәлки тагын бер тапкыр Мамадышта булыр, кем белгән, дуслар. Зур рәхмәт сезгә, сау булыгыз, сау булыгыз, дуслар. Яңа еллар белән сезне, киләчәк яңа ел бәйрәмнәре белән сезне. Пока-пока.